hey yo, my people, this is Wakanda TV channel, and here straight is your boy Wakanda himself. And in front of you, it's Maneno, all the way from 255 Tanzania. Hey brother, mambo vipi? Eh, na kuona hapa hivi katika hali ya kuchangamka na, ku, na cheki umati ya watu. Ningependa kuuliza swali moja. Eh, mmekusanyika e, hapa kwa nia gani ama madhumuni gani? Bwana, kwanza kabisa tuko hapa kwa ajili ya birthday ya mtoto anatimiza mwaka mmoja, na nimekuja hapa nimealikwa. Ah, yes, sababu naona kweli na kuona wa kinywaji na pia mbeleni hapo mwanzo naona jamaa mlikula nyama, ni kama yani muenjoy vizuri sana. Ningependa kuuliza, je, wewe kama vile umealikwa mwaliko huu, umembebea mtoto kijizawadi? yani kweli kabisa nimebebea mtoto zawadi na nasubiri time ifike niweze kukabidhi zawadi kwa mtoto. Sawa sana mwanangu, umetisha sana mwanangu, nipendonga.